Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Zülcelal'in yeryüzünde Hz. Nuh aleyhisselamdan sonra Hz. İbrahim Efendimiz'e başlamış olan o muhteşem akış Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelene kadar ki süreci elimizdeki tarih yönteminde bugüne kadarki ibareyle alındığı zaman önemli kopuklukların varlığıyla karşılaşıyoruz. Özellikle bu kopuklukların nihayetinde Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın atalarının Hz. İsmail Efendimiz'den bir üste doğru sayılmaya kalkıldığında kimi hadis-i şeriflerde 40, kimisinde 20, kimisinde 15 olduğu ayrı ayrı beyan edilmiştir. Hz. İbrahim Efendimiz'den sonraki bu süreci beyan etmiştik ki Adnan bin Uddet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 21. göbek dedesidir. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam için söylemek gerekirse 40. torununu olduğunu söylemek doğru olur. Buradaki en önemli delillerden bir tanesini ifade etmeden önce bu tarihsel kopukluğu şöyle ibarelendirmek gerekiyor. Hz. İbrahim Efendimizin milattan önce 2300'lü yıllarda yaşadığını söyleyen bugünkü tarihsel kaynaklar Hz. Musa Efendimizin 1430'lu yıllarda yaşadığını söylemekte. Ancak Hz. Musa Efendimiz ile İlyas Efendimiz arasındaki farklılığa geldiğimizde milattan önce 1250'li yıllara kadar gidiyoruz. Ancak buradaki tarihsel sürece karşılık bugüne kadar bulunmuş olan Göbekli Tepe başta olmak üzere pek çok buluşlar ve yeni arkeolojik kazılar bizim de Siyer Nebi'deki bu anlatım tarzımızda arada yaklaşık 1500 yıllık bir fark olduğunu göstermekte. Bizler bildiğiniz üzere Hz. İbrahim Efendimizin doğum sürecini milattan önce 3436 yılından başlatmıştık. Dolayısıyla mevcut arasında 1100 yıllık bir fark doğmuş oluyor ama totalde geldiğimizde bir ara dönemimiz var. Neden bu arada dönemden bahsedeceğimizi söylersek bunlardan bir tanesi Hz. İshak Efendimiz'den Yusuf Aleyhisselam'a geçiş sürecinde iki ata geçişi olmakla beraber Hz. Eyüp Aleyhisselam'dan bahsederken dört geçiş var ancak Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın da Lut Aleyhisselam'ın ailesiyle bağı olduğu söyleniyor. Ancak bu bağın tarihsel süreçte mümkün olmadığını gördüğümüz gibi başka kaynaklarda Hz. Eyyub aleyhisselamın Lut aleyhisselamın torunlarından biriyle evli olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bir rivayette geçen Yusuf aleyhisselamın torunuyla evli olduğuna dair beyanat bu hakikatte Lut aleyhisselama bağlanmış oluyor ki bu tarihsel fark da ortadan kalkmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hz. Adnan Efendimizin doğum sürecine geldiğimizde yaklaşık 550'li yıllara geliyoruz. Dolayısıyla buradaki ortalama bugüne kadar sayılmış olan nesep sırası ortalama olarak 53,5 yıl olarak karşımıza çıkıyor ki bu Arap dünyasında belki son 4-5 kuşakta geçerli olsa da bundan önceki süreçte çok da doğru bir matematiksel karşılık bulmamış oluyor. Burada insanların en çok soru işareti bırakan Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın yaşamış olduğu bir dönem. Hz. Zülkarneyn'in milattan önce yaşamış olan yakın döneminde miladın son noktasına en yakın süreçte yaşamış olan e, ve özellikle Hz. Daniel aleyhisselamdan sonra Hz. Yahya ve İsa aleyhisselamdan önce milattan önce 400-300 yıllarda yaşamış olan Makedonyalı Büyük İskender olduğu söylenir. Ancak bu söylenti dairesinde İbni İshak'ın beyanatı çok açıktır. O beyanat Hz. Zülkarneyn aleyhisselamla iki tane olduğunu söyler. Bunlardan birinin gerçekten dünyada önemli bir hegemonya yürütmüş olan e, Büyük İskender olduğunu ancak onun ikinci Zülk ikinci İskender olduğunu ondan 2000 yıl kadar önce yaşamış olan Zülkarneyn'in Büyük İskender olduğunu beyan eder. Büyük İskender'e Büyük İskender denilme sürecini Zülkarneyn Aleyhisselam'la anlatıyor olacağız. Dolayısıyla bu mantık ve ilmi İshak'ın da bu beyanatıyla bizler Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Hz. Eyyub Aleyhisselam döneminde var olduğunu anlatabiliyor olacağız. Hz. Eyyub aleyhisselamdan önce ama baya bir önce yaşamış olan Zülkarneyn aleyhisselam Hz. Yusuf aleyhisselamın vefatından sonra Yunan mitolojisinde önemli ve Allah-u Zülcelal'in debdebesini çekecek olan, onun celaliyetini çekecek olan unsurlar bir araya geldiğinde Yecüc ve Mecüc ile alakalı olan meselelerde karşımıza çıkacağını beyan edebiliriz. Zira Mısır firavunlarının varlığı ve bu piramitlerin yapım süreci Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bölgedeki yaşadığı dönem olan milattan önce 1770 dedikleri tarihle hiç de uyuşmuyor çünkü bu milattan önce 3186'lı dönemleri bizlere işaret ediyor. Çünkü bizler Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde yapılmış olan bir piramidin varlığından söz edemiyoruz. Buradaki yüksek binaların varlığı ise henüz Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade edilmiyor. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Zülkarneyn aleyhisselamın Hz. Ali Efendimizin beyanatıyla da 3000 yıl yaşadığı ravi edilmiştir. Ama bu yaşamak beyanatı onun yaptıklarının 3000 baş yıla yani 3000 yıla kadar etkisini sürdürdüğünü göstermek adınadır. Dolayısıyla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın milattan önce 3000'li yıllarda yaşamış olması Hz. İsa Efendimiz gelene kadarki etkileşim süreci adına bizlere bir başka delil olarak karşımıza çıkmaktadır. Beni İsrail'in bugün söylemiş olduğu sözlerle Hz. İsmail Efendimiz'den Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama kadar ulaşmakta olan pak olan Nur-u Muhammedi'nin o ara süreçte büyük değişimleri tetiklediğini bu manayla anlıyor ve bize gelen rivayetlerin en ortası alınsa dahi arada ciddi bir zaman boşluğu olduğunu görüyoruz. Bu farklardan bir tanesi örneğin Hz. Şamuyel aleyhisselamdan sonra Hz. Davud arası, aleyhisselam arasında ciddi bir farkın varlığı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sayılmış olan peygamberlerin varlığı ve bu peygamberler arasındaki geçiş süreci bazen 180 bazen de 270 yıla kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla bütün bu farkları ortadan kaldırdığımızda bizler milattan önce 3000'li yıllarla 1700-1800 yıllar arasındaki bir geçiş sürecinin varlığından bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ve elbette ki bu geçiş sürecinde de Hz. Zülkarneyn aleyhisselam, onun başından geçenler, Yecüc ve Mecüc meselesi ve onun Kur'an-ı Azimüşşan'da yaşamış olduğu anlatılan değerlerle karşılaşıyor olacağız. Dolayısıyla bugüne kadar bize ulaşmış olan tarihi beyanatların ekseriyetinin Beni İsrail etkisiyle hasıl olduğunu daha önce anlatmıştık. Yakup Aleyhisselam meselesinde olay artık ayyuka çıkmış oluyor. Dolayısıyla bizim takip ettiğimiz Siyer Nebi silsilesinde Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahsederken detaylandıracağımız üzere aradaki bu ciddi farklılığı da ortadan kaldırmış oluyor ve dünya tarihini bu 1000 veya 1500 yıllık farkı ortadan kaldırarak yeniden ifadelendirmeye çalışıyoruz. Elbette ki bütün bu beyanatlar gerçekleşen coğrafi keşifler daha doğrusu gerçekleşen bu kazı çalışmaları esnasında yapılan çalışmalarda görülüyor. Yakın bir dönemde yapılmış olan bir Kayseri'deki kazıda MÖ 3000'li yıllarda insanların dini inançlar uğrunda yapmış oldukları çalışmalar görülüyor ki bu çalışmalar bizim de beyan ettiğimiz üzere Hz. İbrahim Efendimizin dönemine işaret ediyor. Dolayısıyla bu bölgedeki insanlara yapılmış olan kazılar ve bu süreçlerde elde edilen veriler bugün bizim anlattığımız tarihin bize anlatılan tarihten biraz daha eski bir süreçle ilişkili olduğunu anlamamız gerekiyor. Zira Zülkarneyn Aleyhisselam'ın başına geçen gelenler ve onun yapmış ve yaşamış olduğu süreç bizlere anlatılan sırayla uyuşmuyor. Efendim bu hakikatleri beyan ettiğimiz bir döneme girmiş oluyoruz. O döneme girmeden evvel de artık işi biraz e, tarihsel süreçte niye böyle aldığımızı da ifadelendirmiş olduk. Bundan sonra çünkü bu tarihsel süreçte yavaş yavaş Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme doğru yaklaşıyor olacağız. Elbette ki yarından itibaren de Yakup Aleyhisselam'ın vereceği mücadeleden bahsediyor olacağız. Hz. İshak Aleyhisselam'dan doğan, onun nesebinden gelen Yakup Aleyhisselam'ın doğumundan bahsediyor olacağız. Sonra devirlere ve ondan sonraki 9 devre geçiyor olacağız. O 9 devrede bugünkü tarih kitaplarında farklı şekillerde, farklı zaman dilimlerinde anlatılıyordu. Onu da yerine oturtmuş olacağız efendim Allah'ın izniyle. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.